Solasan jarraitu aurretik agurtu nahi dugu miren gorrotxategi, elkarrekin Podemos Izquierda Unidako lehen dakari gaia, legebiltzarkide autetxia, gorrotxategi handerea egunon. Egunon. Legebiltzarkide autetxia, oraindik eh, agiria ez duzulako jaso, ez da? Ez, oraindik ez bihar, no, bihar joateko asmoa dukagu. Bihar joango bai. lege legebiltzarra osatzearekin batera abiatuko da legealdi berria. Eta ezkerreko koalizioa edo ezkerreko indarrak gehien gozorik gabe geratu zarete, atzerriko botoa zenbatu, eta bizkaian jokoan zen azken eserlekua EH Bildutik alderdi popularera joan ondoren, ezkerreko gehiengo hori baztertuta, zein izango da Podemoseko sei legebiltzarkideek parlamentuan legebiltzarren izango duten papera? Bueno, gehiengo oso aegia da ez tala lortu, baina gehiengo nahikoa bai, eh? oraindik ere, <laughs> orduan hori posibilidade bezala hori oraindik bizirik dira. Baina, bueno, gure, gure, gure jarduera izango da, ba, horretik izango litzatekena, ba, ba, politika sozialak eta politika horrerakoiak e, eh, ba, posible egitea gure gure bozkekin. Eta lan horretan, ba, bultzatzea beste inguruko, beste inguruko alderdiak. Mhm, galdetuko dizu sakonago, ez, eh? zer esan duzun eh, politika aurrerako horien alde egitea, baina aldi beren aurreratu duzu, e, gehiengo oso horren aukera galdu zenean, Eusko Alderri ekin akordio eta iristeko prest egon zaitezketela, zein akordio, zein akordio mota eta zein baldintzarekin? Ba, gertatzen dena da hori, akordioaren edukia zein zein dan jakin behar da, oza, akordatzeko zer dagoen jakin behar dugu aurretik, baina abstraktuki eh, ezin daiteke erabaki, e, kontua ez da kontra edo aldea gertzea e, eh, besterik kontua da zeren alde eta zeren kontra zergatik ze momentutan eta ze gaietan. Orduan ne, esaten dizut abstraktuki galdera horri erantzutea ezait e, egokia iruditzen. Baina modu orokorren Eusko Alderri Jeltzarekin akordiotara iristeko aukera atea zabal ikutzi duzu. Noski, baina hori hori beti edo momentutan hori e, beti esaten da bezala ezta politika da ba, kontra daudenen artean akordioak e, egin alizatea, beraz e, hori posibilitate hori beti egon da mai gainean eta beti egon beharko luke mai gainean. Aurrekontuak negoziatzeko aukera ere bai? Noski, baino aurrekontuak direlako beste oso mm, politika garrantzitsua, baino politika bat eta orduan e, adostu edo adostu hori ere ezin daiteke erabaki mm, abstraktoki eta a priori, ezta? Hori da ba, ze nolako eduki duen eh ba, aurrekontu batek orduan e, aldeko botua edo kontrako botua eman daiteke. Mhm. Andoni Hortuzarrek seriotasun falta egotzi dizue kanpainan Eusko Alderri Jeltzalea eta bere politikak agintetik botatzeko mezua izan delako kanpainan azpeimarratu duzuena. <laughs> bueno, seriotasun falta, ber, bueno, ni juritzen zait oso serioa dela gure proposamena, eta, eta e, e kontua gainera ez da mm, EAJ e botatzea, horre azentua jartze hori azpimarratzea nahiko infantilan mm, iruditzen zait benetan, eh? E, gure asmo izan da gobernu alternatibo bat eratzea, ez da inor botatzea, baizik eta propositiboki beste zerbait berri egitea, eta gainera nik uste dut oso nahi zango ize berria eta, eta jende asko eh, nabarmen nabarmentuko lukela gainera berritasun hori, baina esaten dizut e, seriotasun falta ez da gutxi gore. Kontran, e, eh, nigo urkulu lehen hauteskunde gauean, auzolanerako deia, deia egin zuen, nola gauzatuko dela iruditzen zaizu hori, baduzu zantzurik? bueno, ba, ikusiko dugu, ez, ez, ez, ez, daukat, baina ba, urkullu lehendakariaren eh, ba, aritzeko moduak ez du erakusten egin zuzen ere auzolan moduko hori eh, eta pandemiaren eh, inguruan egin izan dan gestioari begira ere oso mm, bakarka egiteko lan egiteko ohitura mm, dauka, beraz, ba, ikus, ikus dezagun, ia zier berri dakarren horrek kritiko zara koronavirusaren e, gai honetan, jaurlaritzak hartu duen paperarekin, egiteko moduarekin? Bai, noski, nik uste, aber, bitu, az, azkenenko berriak hiltzen direnak eh, beti dira niko arraroak, ez da, usten dute gobernuaren jokaera. Pensatzen denez, adibidez, udalekuen eh, hori ba, gelditzeaz, ba, gelditze ezta? Eh, e, ezkuntzarekin gertatu zen bezala eta hainbat gauzekin gertatzen den bezala. Mm, ez da ezer garbirik esaten, ez da ezer argirik ematen. Eta orduan, denbora guztian da, mm, besten esku gauzak utzi eta e, a, irizpide argirik gabe ba, pribatuen eskutan erabakiak ustea. Eta, ba, ba bai, irutzen zait, ez tala oso gestionatzeko modu egokia. Eta, gelen esaten nuen bezala, ez da, hori auzolagun o auzolan eh, lanaren kontrako hildoa izango baita baitare, ba, hori, ba, sortu zen batzorde tekniko hori baztertu, no, sortu ez sortu zegoen batzorde tekniko zientifikoa baztertu eta batzorde politiko bat jarri bere orde ez, eta ba, gauza guzti horiek eh, nik ikuste dut objektiboki erakusten dutela ba, beste gauzak beste modu batera egiteko modua ba, zegoela. Mhm, Podemos i galdetu zaio iritzirik esate baterako pandemialdi honetan, egin beharreko neurri ez, edo? Ez, zero. Zero, gaur guk egin izan dugun proposamen bat e, askotan, eta ez guk bakarrik, eh, ba, elkartzea eta elkarrekin lan egitea, eta ez da horlako egia da sortu direla mai batzuk eh, hitz egiteko, baina ez ziren, ez ziren ziren errealak. Oso gutxitan biltzen ziren mailak ziren eta gainera esan ez, eh, horrezan adosteko es, mm, espaziorik ez egoen, zan espazio informatibo bat gero ba, komunikabiden aurrean egiten zanaren ba, aurreti moduko bat, baino besterik ez. <laughs> Aipatu duzu politika aurrera aurrera ateratzea, aurrera eramatea izango dela Podemosen eh, paper nagusia, EH Bildurekin, zein akordio, zein ekimen aurrikusten duzu elegealdi berrian? Ba berriz ere hori ikusteko dago, oraindik ez gara eseri ikusteko dago baita ze, ze gobernu eratuko dan. Nahi dut esan gauzak hemen pausuak bata bestearen atzetik hartu behar dira ordenean. Ordan lehenengo lehenengo jakin behar duguna da ze gobernu eratuko dan. Eta horren inguruan, eta hori dakigunean, hasiko gara beste gauza batzuei buruz eh, hitz egiten. Baina printzipioz, esan dezakegu, e, bueno, gobernu, gobernurako akordioa posible baldin bada, azkenean, azkenean ba, alderdi sozialista badakit ez dela oso e, ba, oso probable ez dela, eh? baina alderdi sozialistak erabakiko balu mm, ezkerreko gobernu bate eratzen laguntzea ba, gure ba, ikusteko moduak modu, bateko, modu batekoak izango liateke. E, eta hori gertatzen ez baldin bada, ba, bueno, nik espero eta arlo sozialean ba, zen, gauza askotan ados jarri alizatea. Sorpresa ipatu duzunez, e, eh, koalizio gobernuaren formula da, zuk espero duzuna, jaurla itza berrian bai Egi esan bai, hori da nik espero dudana, baina ez dakigu eh, gauzak eh, garbi esan arte, aktore guztiek beren kartak mai gainean eh, ba, garbi erakutsi arte ez dakigu zer gertatuko dan, baina bueno, ustezkotan e, aritzen baldin bagara, ba, bai, nik hori esango nuke. Mm -hmm. EH Bildurekin izan dezake zuen elkarlanaren inguruan, eta kaso ze jaurlaritza osatuko den jakin beharri gabe, zaldi ba, argitzeko ikerketa batzordea sortzeko aukera, zuek begionez ikusten duzu, eh? Bai, guk, proposatu izan dugu hori baita, ere, nahi dut esan, hor, mm, proposamen horretan bat gatoz, ez, baino ez orain. E, guk ere planteatu izan dugu hori publikoki. Beraz, hortan e, nik uste dut ez dela inolako arazorik egongo adosteko, ba, mm, abia puntu berdinetik e, sortzen garelako. Mhm. Elkarrekin Podemos Izquierda Unida taldearen bozera mailetza ardurak zer horrek hartuko dituzu hori ere baki duzu, eh? Bai, bai, bai, noski nik, nik hartuko ditut bai. Horren inguruan zalantzarik ez da inoiz egon eta bai. Mhm. eskundetarako emaitzek eh, ez dute hori zalantzan jarri. Ez. Zergatik? <laughs> ez hauteskundetako emaitzen ondorioz diot, lege biltzarkide kopurua galduta iritsiz, iritsiko zarelako, ganbera berrira. Bai, baina, e, egia da, baina nik ez e, hori bera kada hori inoren, e, inoren gain jarri daitekenik. Eta bestalde batetik gainera beti berakadak eta gorakadak eta egia esan da onartuta ez da ez dala emaitza ona izan baina gorakadak eta berekadak beti ba, alderatu behar dira ba, aurreko hauteskunde momentukin eta giesan foraletan foralei begiratzen baldin badiegu ba nahiko hortxe genbiltzan orduan mm, mm, berakada bat baino gehiago gure kasuan ba estankatze bat izan da Tira, ba, oraingo emaitzak izan beherakada izan e, estankatze hori, irakorketa zabalagorik egin duzu, ez, eh? zer dela eta e, gertatu den hori, ez dakit e, ezkerreko aliantzea osatzearen eh, proposamena izan liteke esate baterako, eh, horren eragileetako bat. Ze irakorketa egin duzu? Ez dut uste hori izan daiteke nik eta gainera mm, ba, gure erantzunkizuna zan eta gainera nik uste dut gauza importante bat egin dugula naiz eta batzuentzat nahiko e, bat, batzuk esaten dute ba gehiegi e, errepikatu dugula hori lelo hori. Baino gauza bat argi dago eta da mm, orain existitzen dela posibilitate hori mm, posibilitate politiko hori gure elkarrizketa eguneroko elkarrizketa, o eguneroko basola salditan eta agertu dela mai gaina jarri dugula. Orain arte ez eguen zerbait. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela. Beraz, e, alde horretatik mm, hauteskunde emaitzei begira ez dut uste hori importantea danik eta bai aldiz bai ordea e, ba, mai gainean jarri izatea gai hori oso importantea da. Eh beste batetik zeintan e, zeintzu elementu batzuk jokatu duten eh, maitza horren bai. bez, ba elementu desberdinak daudela eta eta ba, ba horitako bat adibidez izan daiteke ba nazioarteko testu inguruari begiratzen baldin badiegu ere ba bueno badago hor eh, eskuineko indarren eh, ba posizionamendu hobeago bat eta horrek e, i, ardatz eh, identitarioak dekin lotuta dagoen neurrian ba, botua ba, nahiko identitario bihurtzen ari dela oso polarizatuta dago gizartean ba, honen inguruan, eta Euskadin baita ere, ultra eskuindarren eh, arrisku horregonda gainera, ba, hori, ba, parlamentario bat eh, lortu izan dute, lortu dute Euskal, Euskadiko parlamentuan baita ere, eta bildurro horrek beti eh, ba, areagotu egiten du ardatz identitarioa importantea izatea. Hori zain daiteke ba, elementutako bat. Eta gero, badago, beste elementu bat oso importantea dana, eta da pandemia. Pandemia e, testu inguru batean eman direla hauteskunde batzuk, eta horrek eragiten du asko jendearen e, ba, posizioa eta eta batez ere eta hor argi argi ikusi dan gauza bata abstentzioa eta guk uste dugu abstentzio horrek guri ez digula laguntzen. Hau guk ez dugula bildur horren aurrean e, botua bozka mobilizatzeko indarrik izan. Hmm, kampainan behin eta berriro errepikatu zenuten leloa eskerreko herria dela gurea eta inoiz, eh, inoiz gehiago etzela onartu behar eskuineko gobernu bat, hmm. zuek uste baino konservadoreagoa, izan daute eslegoa, orain gonetan? Ez, bueno, orain dikere boskei begiratzen baldin badiogu, boska gehiago dago eh, eskerreko alderdien, alderdien eh, aldekoa. Egia da eskainutan ez tala horrela ikusten, baino boskei begiratzen baldin badigu orain ere hori mantentzen da. Eta gainera, du, ba, amar puntuko abstenzio abstentzio handiago batekin, e, ba, aurreko batzotan ere esan izan dut, e, hauteskunde hauen emaitza legitimoa doa guztiz, noski ez dago inolako zalantzarik joko demokratikoaren barruan legitimidade osoa dauka, baina oso errepresentatiboa, ez da, e, eskubidea, boskatzeko eskubidea zeukan, ia erdia etxean geldituta, ba horrek ez digu ematen gure gizartearen argazki oso oso fidela. <laughs> Hautezkunden atarian zuen eh, alderdiak esandako zatiketaren ondoren, alderdia berrosatzeko biderik egingo duzue orain, eh, esate baterako Lander Martinezek ordezkatzen zuen e, eh, basektore horrekin, bidea elkartzeko modurik ikusten duzu? Noski, ateak beti zabalik daude, eta gainera hemen ez inorrez dago sobran, inorrez. Hori, hori oso argi daukagun zerbaita. <laughs> Aztertu duzuen, nola berreskuratu, galdu duzuen eremu politikoa? Mm, barrura begira esaten duzu? Bai. E, ba, lan eta lan eginez eta konfidantza eskainiz, ez dago beste, beste modurik. <laughs> Azken baten, transparenteki gardentasunarekin jokatu eta ba, bueno, ba, ba poliki poliki ba, erakutsi mm, lan, ondo, lan, ondo lan iteko asmoa daukagula eta merezi duela ba, e- etortzea. <laughs> Zer horrek aitortu duzu, zuen emaitzak ez direla onak izan, are okerragoak izan dira Galiziakoak? Bai, egia da. Egia dare ere bai, baita ere Galizian horra hauteskunde muga bat barrera elektoral hori ba, oso altua dana uniko bosta daukana eta hori izan ez palitz ba orduan e, eskainu, pare bat e, lortuko luketela baino egia da bai mm, horre beraka da oso ondia izan dela eta azkenean porrota izan dela emaitza. Podemosek ez dio etekinik atera Espainiako gobernuan, eh, gobernu koalizioan parte hartzeari? Ez, zero. Baina ez guk, bakarrik, ez guk ez eh, alderdi sozialistak, eh, presidentzia eukita eta, ba, bueno, ba, protagonismo handiago bat eukita. Horrek erakusten diguna da, bueno, ba, elementu hori ez dela garrantzitsua izan, e, hauteskunde hauetan. Mm, ba, pentsa genezake, baietz izango zala, edo pentsatzen genuen aurretik, baietz, eta valorazio on bat zegoela Espainiako gobernuaren, ba, jarduera eta mogitzeko moduaren inguruan, eta haien hori egia da, egia da, positiboki baloratzen da, Espainiako gobernua ematen ari dan, e, egiten ari dan politika, baina ala eta guztiz ere, hori nahizta positiboki e, baloratu, ez da izan hori elementu bat garrantzitsua izan dana hauteskundeguetan. Beste beste logika bat e, izan da e, bertako Euskadiko biztanlek era, erabili dutena. Kalterako izan denik ere ez duzu uste? Kalterako, ez, nik ez dut uste gero hori denborakin eh, eta egin beharko dira beste ba, elkarrizketa batzuk eta beste e, ikerketa batzuk, ikerketa soziologikoak eta gero eta datu gehiago izango ditugu horren inguruan. Baina printzipioz eta dauzkagunak eh, kontuan hartuta e, enuk esango hori ok, okerragorako izan danik. Estatu mailako zuzendaritzan kolokan ikusten duzu Pablo Iglesiasen lidergoa? Ez, ez da, ez, ez, baina ez, <laughs> beste, ez borobila, ez dakit nola esan nola ez haundi bat, ez. Ez dauka zikusirik eh, bere, bere iardurak eta bere gobernuan egiten ari lana men gertatuko hauteskunden emaitzekin. Mhm. Loturaren bat egongo balitz agian, baina ez dago inolako loturarik, orduan ez dauka zentzurik. Eta gainera, mm, hemen konfinamentuaren eh, bitartean eginda irugarren asamblea virtualki guztia, baino hirugarren asamblea eia aurretik deituta zegoena, mm, bosketak egin dira ba, pandemiaren eh, bitartean eta eta nabarmen nabarmen nagusitu da, beraz eh, ez, ez dauka inolako zentzurik hori planteatzerik. Zalantzarik ez da izango direla datozen hilabeteok, besteak beste Espainiako gobernuak zer jarrera hartuko duen, Bruselan sinatutako funtsa handi horren inguruan, baldintza zorrotzak bete beharko ditu Espainia arrestatuak egun da berrogei mila milio euro jasotzeren truke. Unidas Podemosek agindutako erreformak, lan erreforma, bide bazterrean geratzeko arrisku ikusten duzu? Bai, hori e, e, hori da nahi momentu honetan e, ba, arrisku handi bat egia da. e, e Ez da, ez da, lortu den diru funtsau, ez da guk nahi genuen guztia, edo beharrezkoa izan, beharrezkoa guztia. Baina, egia da, aurreko krisiarekin, konparatzen balin badugu, ba, nahiko, bintzat, norabide oso, oso, ba, guztiz kontrako hartu dela. Beraz, ez da nahikoa, baina gutxienez norabidea bada kontrakoa eta hori ba, baloratzekoa da. Gara, zer gertatuko da, nau disfrutatu izateko, edo erabili modu egoki batean erabila alizateko, ba, ikusiko dugu nik horrein dikustetan eh, gauzak oso oso zabalik daudela, oraindik ez dauki guinok ez daki, hau zertan eh, konkretatuko dan, orduan, mm, abstraktuki eta jakingabitzakit hitz egitea, ba, ba, ez da, ez da gauza egokia. Mhm, Funtxo, horren eh, banak eta aztertzeko Pedro Sánchez Espainiako gobernoko presidenteak bilera deitu ditu, datorren, ostiral, datorren ostiralerako erkidegoetako presidenteak, inigo urkulu lehendakariak adirazi du, bera, ez doala, batzordearen mistoaren, batzorde mistoaren bilera egin ez duten, ez zerri duitzen zaizu, jarrera hori? Ba, ulertu zinean, ikustetu ulertzen egia esan. Mm, egia da, egia da pandemia eta alarma egoera eh, izan dan denbora guztian, eta konfinatutegon garen denboran eta egin izan diren konferentzia guztiak, e, ba, presidenten arteko konferentzia guztietan, e, eh, urkulu lehen dakariaren izan dela, ba, asarrearen egitea, ez da. Orduan, eta hori ba, hildo berdinean eta mm, ba, gauza antzeko bat izan gelditzateke, asarrearen planta egitea. Eta, bueno, ba, ba, ez dakit, eh, igual, eh, pentsatuko du, hauteskundetan emaitza honak, izan duela horrelako asarre hori mantentzea, eta ba, horretan jarraitzeko asmoa dauka, ez dakit, baina berri hona bintzat ez atiritzen. Gaur sortzi, osatuko dalek ebiltzer berria, Eta gero hortik aurrera jaurlaritza, atxeden hartzeko tarterik izan duzu edo izango duzu, haute ondoren? Ez dakit, ba, ikusiko dugu, ni huritzen zehatu, eh, aurten gonetan, orain gonetan, Oporrerako oporralderik eh, ez dugola izangoik ez atiritzen. Ikusko, e, agian e, parlamentu jarduera mm, itxita egongo da, edo ez egongo aste pare batean hori da, ikusi ditugu mm, deialdiak nola, nola planteatu dituzten, eta esan daiteke, mm, baleke aste pare bat abuztun libre guztea, baina, baina lan asko daukago egiteko ba, aurretik, eta orindana antolatu egin behar da, e, irailean gauzak lanak asten diren erako behar ditugu, oinbat gauza, eta ez detuzte opor, e, opor gara irik izango izango dugunik. Ba, miren gorrotxategi, elkarrekin Podemoseko lehen dakari gaia, legibiltzarkide autetxia, eskerrik asko Euskadi Erretiko Faktorian izategatik, ondo izan? Eskerrik asko zuei.